چگونه می توانیم داغمه چست را از روی یک آشیا پاک کنیم طریقه پاک کردن داغمه را از روی آشیا امروز از این ویدیو ببینید و چه به نظر می رسد داغمه های چسب به صورت گسترده در روی پایی چاکین موجود است همراهان گرامی سلام لطفا ویدیو را تا آخر تماشا نمایید امروز می خواهم طریقه آسان پاک کردن دامه را از روی آشیا برای شما نشان دهم ابتدا من چسب را از روی پایه چوکی بر می دارم همینطور که شما می بینید در روی پایه چوکی دغمه های چسب به صورت گسترده دیده می شروع می میکنم ابتدا مقدار کرم دندان را در روی انپایه چوکی قرار می دهم و بعد از آن با بورس استفاده شده دندان کرم را در روی این آشیا می تا بتوانم داغمه ها را از سطح آن پاک کنم اما کمی فشار نیاز است تا بتوانم داغمه ها را از روی پایه بردارم چنانچه شما مشاهده می کنید داغمه ها کم کم از سطح پایه برداشته شده ولی برای مدت بیشتر کرم دندان در روی این آشیا مالیده شود حالا من کرم مالیده شده رو توسط دستمال کاغذی پاک می ما میبینید که کرم به صورت جامع برداشته شده و بسیار آسان داغمه ها از روی پایه پاک شده است. پس نگران نباشید اگر گاهی با چنین وضعی روبرو شدید می توانید با این طریق به صورت آسان آشیای مورد نظرتان را از داغ صاف کرده و از گرد و خواب به مدت طولانی آن را دور نگه دارید تشکر از توجه و همراهی شما همراهان گرامی نظرات و تان را با من شریک دادید